duuqa degmada balugubadla ayaa qalab ciyaareed guddoonsiiyey ciyaartooga ku ciyaara magaca dowladda hoose magaaladaasi balugubadle waxaana qalabkaasi uu iskugu jiray ee dhammaanba agabka lagu ciyaaro kubadda cagta oo dhammaystiran xubno ka mida ah ciyaartooga ayaa uga mahad celiyey eemaayarka iyo dowladda hoose balugubadle sida ay u garab taagan yihiin dhallinyaradii ciyaartooga aad iyo aad baan uga mahad celinaa waa midda labaada dhiirgelin waxaa noo ah maanta iyagoo maamulkii dowladda hoose hore nooma garab istaagi jirin laakiinse maanta wayna garab taagayin waxyaabahaan u baahana haddii ay noqoto biyo haddii ay noqoto cashooyin haddii ay noqoto qalabka laguna siiyaa aad baan uga mahadcelinaa waxaa kaloo halkan uga uga mahadnaqaya horta maamulkan waa maamulkii horumarka bulshadana kama maaranta ciyaaruhu ciyaaruhu waa qayb ka mida ah bulshada nimcaeyey halkan waxaynu fadhinaa si aynu ugala wareegno maamulka dowladda hoose qalabkii aynu ugu talagaleen kooxda u ciyaarisa dowladda hoose oo uu ugu talagalay ay ugu talagaleen xubnaha dowladda hoose ciyaartooyda u ciyaarta dowladda waxaan aad ugu mahadnaqayaa mareyrka degmada gobolgobadle maxamed cali hoose magaaladaasi baluugubadle saalax maxamed idris oo halkaasi ka hadlay ayaa ka waramaya horumarka ciyaaruhu ka marayaan degmada baluugubadle halka waa ka saabnaya mayrka kooxda ciyaaraha siyad weliheenna isduuniyo inaga maqan dhammaan dadkii magaalada degan waxaan ku salaynaa salaanta islaamka asalaam calaykum maanta bishu waa koob iyo toban waxa weeye waxaanu joognaa xaruntii dowladda hoose halkan waxaanu idinka soo gudaysiinaa idinka siinaynaa dalabkii ciyaalahoo dhammaystiran horena waan idinkala qaybgeli jirna waan idinkala shaqayn jirnay maanta baligmadu helaya saddex garoon koofina waa aragta waa ciyaartooyiin garoonkeeni waa la oray jagaalka ah garoonkaasuba inoo soo baxa waa magaalo maanta waad garanaysaan in saddex garoon laydinka haysta taaniskana maxaad leedihiin maya kii odhinayadmaa goolka hadaad fariisateen goolka wadka dhalan lahaa baan u malaynaya isaga wuu isla mid baan anigu tartaarinta ka daraya ciyaarta waxaad gelaysaan muruq muruq ma xasaabsantiba mootin ciyaartaad ku socotay muruq iyo xoogiin yahay muruqa waxaan jecelahay horumarka degmada inaad ku dartaan dhamaayirka degmada beligubadle maxamed cabdi muxumed shiine oo soo gunaanaday hadalkaasi ayaa sheegay in ciyaaruhu loogu talagalay in laysku dhex galo waxaanu dhallinyarada kula dardaarmay isku keen keenay siiyey aynu goobtan isugu nimid alxamdulilah rabbilcaalamiin marka labaad waxaan aad u dhaweynayaa dhammaan siddeeddii kooxood ee u saftay horyaalkan la ciyaaraya maanta marka saddexaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada ama kooxda u ciyaaraysa dowladda hoose degmada beligubadle u ciyaaraysa idinku waxaad tihiin maadaama kooxda dowladda hoose aad tihiin waxaad matelaysaan bulshadii oo dhan baad matelaysaan maadaamaad bulshadii matelaysaan saddexdii degmo iyo afarta kale kooxooda ka ciyaaraya degmada beligubadle kale ka ciyaarayaba intaba inanku idinku soo dhaweysaan baa loo baahan yahay nimanka dhalinyarta ah ee ka yimid meelaha ka yimid ama kuweena baligweydo kala jooga eed aragtaan inay khalkhal samaynayaan ama khaldan samaynayaan te cidda ka mas-uulka waa idinka oo dowladdii matelaysaan gudooniyi baad matelaysaan waxaa loo baahaya kuwa laftooda inaad intaad qaban kartaan inaad qabataan wacyigelin lafteeda inaad ka dhex saartaan maanta ciyaaraysaan de ciyaaraysaan maanta aydan ciyaarayna aad garoonka dhexdiisa wacyigelinta aad ka samaysaan waxaan u baahannahay sanadka waxaanu gelinaha waxa waynu u tallaabsan xagga horumarka sanadka xaggii hore markaynu tallaabsanay waxaynu u baahan dhammaan intiinaasi muruqaasi marka dhisteen waxaanu u baahan aynu gelino deegaanka inaynu deegaanka gelino lacag laydinkaama rabo maxaa waxaa laydinka rabaa uun talo waa laydinka rabaa talo waa laydinka rabaa caqlibadeedi ku jira waxaa laydinka rabaa hal godood qodaan ha ahaato dhalintaynu samayn hal godood qodaan ha ahaato hal geedood soo qaadana godkaad ku ridaan ha ahaado oodaad soo qaadaan ku qodaan ha noqoto intaa waa la doonay nagala qayb qaadataa inta kalena aad ku wacyigisaan hada sida inagala qayb qaadan lahaayeen ayaa la doonaya anagu intiina markaan waxu sheegno idinkuna intaa ileg qof waliba intaa waxu sii sheego oo dad intaad meel wada fadhiisataan ama kooxaad wada ciyaartaan waxaa laga yaabaa inaan horumar badan gaari doono cabdiraxmaan samriye t v-ga caalamiga honkebel ah t v xarunta gobolka awda balli gubadle